Всем привет! Сегодня мы будем его вот такой набор открывать. Давай покажем ребятам, какой мы будем набор сегодня открывать. У нас вот такой вот набор. Там человечки, ну, нарисовано три. Сейчас с этой стороны мы посмотрим, что у нас с этой стороны. Вот тут не описано, сколько у нас будет человечков. Ну, нарисовано 5 человечков и две машины. Одна грузовая идет машина и такой вот у нас джип маленький идет. Вот такой вот. Ну, сейчас мы с дальше откроем. И мотоцикл. Но мы сейчас посмотрим, будет мотоцикл там или нет. Сейчас бак дальше откроем и посмотрим, что там. Давай, доставай, что там у нас. Сложно, тяжело достается. А тут было то, что руками достать. Вот сухарики. А не вытаскивается изнутри. О, Сейчас достанем. Коробочку эту коробочку вниз. И разберем. Ну, как всегда, все детальки отдельно упакованы. Вот еще наклейки. Какие-то ну, наклейки с номерами какими-то. Наверное, на машины клеят. Вот еще наклеечки вот инструкцию, давай. А я пока пакетики достаю. Вот тут, тут есть так, где мотоцикл. А, мотоцикл все-таки будет, да? Да, Ну, вот такая у нас инструкция, да, там действительно есть мотоцикл, вот он изображен. И здесь у нас ну, показана, в принципе, вся сборка вот инструкция. Вот колеса. Э, вот Да, на каждую машину показана отдельная сборка. Да. Здесь и джип, и все. Здесь даже автомат на джип устанавливается. Оба пакетика. Угу. Пакетики уже... А, Богдаша вчера, наверное, открыла. А, да, да, да. <laughs> Как придавили. Вот такие вот человечки. Мы уже собрали их. это Еша. Ага. Да, как его поближе показать. Вот такой вот человечек. Вот главный. Вот такой. Угу. Вот главный. Это главный, да? Ты... А почему ты думаешь, что это главный? Из-за того, это... что у него кепка <laughs> такая. Да. Угу. Тут еще... Все в касках, а этот Тут кепки. еще вот в наборе какой-то крокодил. Крокодил? Ух ну ты, действительно. Голова от крокодила. Мы сейчас в инструкции посмотрим, что а, это за а, крокодил. Вот, вот, вот. Ну, там он внизу нарисован, да. Куда он крепится у нас, мы не знаем еще. Ну, сейчас будем смотреть, да. разбирать, открывать, собирать. Автомат нашел. Ну, еще автомат. Да, здесь вот и оружие много. Еще одни наклеечки. Вот, да, это я. Есть отсюда. вот такие вот. Достал отсюда. Ну, все детальки прикреплены. Все это нужно доставать, да. вынимать. Здесь какие то Я вот это убираю Да, убираем вниз. В общем, куча здесь автоматов, пистолетов и всякого такого. Да, давай сначала дадим игру ее. Это пока трахать ее, потому вперед чуть-чуть. Давай попробуем мотоцикл собрать. Вот мотоцикл показан у нас. Сейчас попробуем его собрать. И что у нас получится, да? Угу. Какие у нас детальки. Где там видел мотоцикл? В каком из пакетиков? Все, все забыл. Забыл. По-моему... Нет, это получается. Ну, здесь все колеса отдельно, и ну, все машины, наверное. В общем, детали море просто. Вот. Вот, вот тут, вот тут. Да, вот. вот. Вот. Давай соберем мотоцикл сначала. Да. Ну. Попробуем. В общем, мы соединили. Вот так вот вставили колеса. Колеса резиновые. В принципе, что радует очень. Не пластик, не поломается. И вставили сюда пластиковую вот основу с креплением. Давай соединяй. Ты посмотри по инструкции, как они соединяются. Вот тут не показано. Тут показано просто как-то вмести. На колеса снова. Деталей море просто. Вот честно, просто море получилось. Высыпали все, я покажу поближе. Вот, высыпали все детальки. У меня вот такой огромный, широкий, в принципе, стул. Вот такое огромное количество деталек получилось. Да, Бадась? Угу. Получается, это я уберу. И буду искать О, руль. Я руль нашла откуда-то. Или из джипа, или из какой-то машинки. <laughs> Одной из машинок руль. Так, так, так. Вот это честно... капот. Да, капот какой-то машины. Нашли мы эти детальки на колеса. Давай присоединяю колесики, и у нас, в принципе, мопед наш готов. Там останется только катафот повесить и вперед фару, и все. Крутится. Теперь задние колесико надо делать. Все, ребята, готов. Нет, он еще не готов. Нам нужно присоединить, да, катафот и фару вперед сделать. Давай. Есть. Есть и катафот назад. Все? Нет. Не получилось? Попробуй другую сторону перевернуть. Некоторые детальки прям тяжело так соединяются. Нет. Очень плотно. Ну, это аналог лего. В принципе, детали такие же маленькие. Ну, держатся крепко. Только боком. Боком. Ну, ничего страшного. Будет у нас такой оригинальный катафот. Вот такое чудо у нас получилось. Вот на руке, если смотреть, вот такой размер у нас получается. <laughs> Маленький. Ну вот. Солдатики готовы. Мотоцикл у нас готов. Можно приступать дальше к машинке.